rapaziada, primeiro vlog aqui do canal E hoje eu tô aqui com o Vitinho, ele é atrás aí Aio! <laughs> o canal dele vai estar tá na descrição E bora dar um grau aqui no mercado Não, você é, você é burro, cara, pura, você é, você é burro, cara empolgante. Oh, you make me wanna talk back. Talk back to you. Say it, say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know.